Делаем тело хотя выдох. Хорошо. У нас девочка чуть-чуть прибалтка, поэтому кого хочется побыстрее, не стесняйтесь. Да, если хочется побыстрее делать. То есть я в режиме обычной жизни делаю это вот так. Без пальчиков уже пальцы нужно первое время. Вот когда прокачиваешь что сначала осваиваем, а потом просто реально.